哈哈哈哈哈 间的距离好像无远又无近。干嘛？ <laughs> 我匆匆地走入森林中，森林它一丛丛，我看不到他的行踪，只听到了南屏钟。小明明，我们握个手好不好？握个手。 握个手， <laughs> 握个手。 Oh, ha ha 바보야 바보야 바보야 뭘 나는 안 된다고 말하지마 어나만큼만 내게 뒀고 First blood Double kill Triple kill Quadra kill Pentakill <laughs>

이? 응? 뚱띠 뽀뽀뽀뽀뽀빠 투투투투 뽀빠 투투투투투뚜 아! Huh? girl that I love me, do you really mean that? 我们之间的距离好像忽远又忽近。干嘛？